En el pleno de la ciudad somos muchas y muchos los que tenemos que hablar sobre Lleida. Des del Comú parlarem des de la sensibilitat i el compromís en envers d'aquell que considerem els nostres votants. Si hi ha algú que no està d'acord amb els nostres, sempre pot votar una altra formació. Per exemple, entendríem que, la, que els propietaris d'Aqualia no ens votéssim. Amb el PSC els hi va molt bé. De fet, els hi devem 40 milions d'euros, mentre veiem que el, la factura ha pujat un 246%. Dit d'una altra forma, on pagàvem 8 euros, ara en paguem 30. Negoci rodó per a l'empresa i la resta de la ciutadania estrenyant se el cinturó. Els propietaris de Metrobacesa, responsables de les torres de la llotja, estaran molt contents amb el senyor Ros per les moltes molèsties que s'ha pres per donar-los un negoci en lloc de recuperar per la ciutat un terreny públic. El mateix podem dir dels responsables d'Arnó. No contem pas que desitgin mai un altre alcalde que aquest, que els ha estalviat les inversions en seguretat vial per les quals van guanyar el concurs de radars. Un alcalde que els permet fer jocs malabars amb el contenció sobre els radars a l'espera de temps millor per a la martingala. Aquesta és la mena de gent per a què aquest equip de govern treballa. És la seva opció, és legítima. Ja se n'encarregaran de justificar a la ciutadania la raó d'unes decisions que són contràries a l'interès comú. Nosaltres ni entenem aquestes decisions ni les compartim. Ara bé, siguin quines siguin les seves explicacions, poc ens en podem refiar. La seva tasca de govern ha estat un veritable guirigall de mentides, manipulacions i encobriments. Recorda, senyor alcalde, el que va dir vostè en el ple de l'estat de la ciutat de l'any 2014? Es va comprometre a fer públics cada tres mesos el nombre de multes. Agafo el compromís de publicar trimestralment l'origen i l'aplicació d'aquests fons, recaptació i aplicació a la seguretat viària, va dir el senyor Àngel Ros. Ho ha fet? No. Som la ciutat de Catalunya amb més despesa social? Ho som? Nasti de plaste. Tan sols si omfles les xifres amb enganyifes com colar el cost de la ciutat social dels treballadors de l'Ajuntament com a inversió social. Un polític tan trampós i sapastre disposat a fer això per enredar els ciutadans i sortir al diari genera tant malestar com compassió. La compassió que vostès no tenen envers de tantes famílies que fa uns dies els hi han negat la possibilitat d'ampliar el parc públic de vivendes per cobrir les seves necessitats. Constatamos el menosprecio hacia familias en situaciones eh, difíciles, incumpliendo la moción de lucha contra la pobreza energética aprobada por este ayuntamiento. O l'actitud garrapa i e indigna que heu demostrat limitant la difusió de l'IBI a les famílies més necessitades i això que el 93% 100% de la partida ha quedat sense utilitzar. Vostès van fer la notícia, es van fer la foto presumits i estarrufats. Aquesta és la seva política, aquests són els seus beneficiaris. D'exemples de desapastrades en tenim tants que no hi caben en un mateix ple. Recorda, senyor Ros, quan de la maneta de la senyora Ribes van incomplir la llei en els pressupostos del Parc Científic i Tecnològic? Recorda que quan l'interventor va constatar el desgavell es van inventar 7 milions d'ingressos per quadrar els comptes? Un insult a la ciutadania i una evidència que aquest govern no és capaç de portar els comptes entengui, que us voti. Nosaltres no ho farem, no els votarem, perquè són uns farsants, són uns arrogants i perquè considerem que no entendran mai la responsabilitat que suposa governar una ciutat. Una responsabilitat que va molt més enllà de saber quadrar uns pressupostos, cosa que vostès no saben fer. Una responsabilitat que va molt més enllà de maldar per sortir a les fotos, cosa que vostès i els seus socis fan estupendament. Dirigir un ajuntament implica que aquest sigui una eina útil per al ciutadà. Aquesta és la seva funció prioritària i aquest equip de govern la desatén sistemàticament. Podeu preguntar a la ciutadania a veure quina opinió tenen sobre l'enllumenat els parcs, la neteja i els transports públics. És clar que si pregunteu als que us voten, us diran que endavant, amb alegria, i potser se n'aniran a fumar un puret. Pensem que governar una ciutat significa construir un projecte de futur, imaginar i treballar per la ciutat que volem deixar a les futures generacions, als nostres fills i filles. Entendre que hem de treballar de forma conjunta, i que la tasca és ingent i que cap mà disposada a treballar és menyspreable. Ni los egos personales ni los traumas eh, deben pasar por delante fan vostès? Us recordem un cas ben gruixut, quan al novembre el Comú va proposar un seguit de mesures per frenar episodis de contaminació atmosfèrica com el que acabàvem de viure, en què vam ser la tercera capital de província més contaminada de tot l'estat. Per no reconèixer que l'Ajuntament de Lleida no disposa d'un protocol contra la contaminació atmosfèrica i per no admetre que és una proposta assenyada i necessària, el regidor Félix La Rosa va preferir mentir i es va quedar tan ample. Ser mentider és un problema però encara ho és més no tenir idees, no tenir un projecte, no tenir energia i sobretot no tenir la seguretat per admetre que les idees de l'altre fins i tot poden ser correctes. Mentir porque temes que darle la razón al otro te debilite. No assumir l'error, no admetre la crítica, no escoltar els altres, no tolerar la diferència, constata un profund dèficit de cultura democràtica. I potser no se n'adonen, però actuar així retrata el polític com un emperador despullat i escanyolit. I qui hi ha al costat del polític? Els cortesans, els arribistes, els rèmores, els arrogants? Aquells disposats a negar els més elementals i imprescindibles drets democràtics en un país que tan sols vol votar. Capaços de justificar la violència, l'abús, la crueltat d'un sistema que tan sols anela ciutadans i ciutadanes submisos i captius. Entenem perfectament, senyor Ros, senyores i senyors de Ciutadans i del PP, que prefereixin els aduladors a la crítica. Però ja ens perdonarà, no hem vingut aquí a complaure'l. Hem vingut aquí a treballar per la ciutat i a fer-ho a la vora de totes aquelles persones que estiguin disposades a fer-ho. Qui prefereix uns altres objectius ja ho sap. Sempre el pot continuar votant a vostè. I sí, tenim la sort de viure en una ciutat genial, amb molts valors, amb molt patrimoni arquitectònic i natural i amb una gent fantàstica que fa grans coses. A la gent del Comú de Lleida nos gusta mucho Lleida, pese a ustedes y a sus nefastas políticas.